мына мисалы үшін алла тағала бірінші жерді жаратып аға жер жемішті жаратып аға айванатты жаратып тұр ошоға баш көз қылып тұрып бір еркекті жаратқан екен еркекті жаратса баяғы еркек айванаттарды қарайды бары жоқты қараса эле бүт эле айвандар екіден үчтөн козусун улагын жетелеп алган чымчыгы деле экиден учуп аткан таң калып не эмне себептен мен жалгыз болуп калгам деп алла таалага кайрылган экен алла таалага барып алла таала буяга кызык болуп атат го деп Эмне ол атат десе так айтышқа не неудобно Жо, айта бер маған да қызық болып жатады қарасам майманаттар екіден кетіп жатады үштен кетіп жатышады жымжықтар екіден ұшып атат. мен дағы бір екеу болсам үшеу болсам дедім біле десе а саға аял керек болып қалған тұрбайы деп алла Таала аялды жасап кірген екен ошондо кейін күн тиіп тұрған ұшыр екен аялды жасағанда күндің нұрынан алып анан айдын ойлуулугу менен токтоолугуна кошуп аралаштырыптыр аралаштырып аралаштырып дагы эмнеден кошсом деп туруп ушундай караса гүл өсүп турган экен ошо гүлдүн назиктиги менен жытынан кошуптур биякты караса суу агып аткан экен суунун тунуктугунан кошуптур кандай жасалып атат э аял анан асманды карабай койсо сагыз гана учуп кетип аткан экен шакылдаганынан кошпойт чын да аралаштырып аралаштырып бүтүп ава жүріп жатқан ұшыр екен ауаның жеңілдігінен қосып тұр ана шамалдың тұрықсыздығынан қосып тұр тағы неден қоссам деп асманды қараса бұлыт тұрған екен бұлыттың көз жашынан қосып араластырды себебі аял заты сүйінсе дағы күйінсе дағы барлығы ыйлайды да анан чагылган менен күндүн күркүрөгөн коркунучунан аралаштырып аралаштырып аралаштырып туруп татынакай чырайлуу бир аялды жасап туруп эркекке берген экен алғын дағы өмір бою кыйнала деген екен ошон үчүн бекер айтылып жакшы аял жаман эркекти жакшы кылып жакшы эркекти хан кылат деп жаман аял жакшы эркекти жаман кылыптыр жаман эркекти вообще жок кылып ийет деген да бүт баардыгы аял затынан ошон үчүн обончулар бүт аялдарга арнайт ал эми эркекти жасаганда алла таала экспромтом жасап койгон экен карап көрөт дагы анан кийин эмне кыла койсом бир эркек жаратайынчы деп туруп эле былайдан алып алып алып түрлі мурдың картошкадай қылып түрлі шарт жармаштыра қойып тұрып тағы неден қоссам деп қарасам ана жақта тоты құш тұрса аны мейісінен қоша қойып бұл жол орыс кетіп жатса андан қоша қойып бұл жақта чочко кетіп жатса мындан қоша қойып маймылдан ала қойып бұл белгілі да мысал үшін компанияларға барып қалғанымызда деле қарасақ еркектер ошондойбуз да биринчи келгенде шыншалық сылық сыпа Güleyim. Qandaydashi? <laughs> <laughs> deb. Demak, jalg'an gulib tatnaqa yo'l kelingizda 300 gramm o'tgandan keyin totuqish bo'lib qoladi. Mayli. Deb to'silaysiz. To'ylar bo'lsin. Bayramlar bo'lsin. Bala chaqani nuvayin gurudi. Dey boshlarida dag'i bir 300 gramm o'tgandan keyin maymunga aylanib qoladi. Qanday <laughs> ish? İşler yaxşı. Bugün caman açılıp yaptıracak калабыз кандай аш иштер жакшыбы бүгүн жаман ачылып кетиптир деп туруп резко маймылга айланып кетебиз анан дагы бир үч жүз грамм өткөндөн кийин карасаң эле жолборс арстан болуп калабыз да бүт компанияны карайт здоровыйларга тийишпейт бир бошо жүрүп отурган адамды көрүп калат да тынчырап отурайын байке мен жөн эле отурам у крутой что ли тийише баштайбыз анан дагы бир жарым бөтөлкө өткөндөн кийин карасаң эле чочко аркасынан аңдып чыксаң арыкты коркутуп аткан болот а десе чөптөр дагы жата алып жата калып туруп коркуп аткан болот ошондон көрүп туруп и ушун үчүн ошол алла тааланын айтканы туура турбайбы деп калдым мына ырчылардын бүт баардыгы эч качан эркекке арнап жазган ыр жок мисалы үчүн аялдарга өлөм күйөм сүйөм шатыдан жыгылам асынам уксуз ичем айнурам гүлмирам чолпонум коркогум торпогум еще дальше мына ырчылардын ичинен сөзүн дагы обонун дагы жазган өзүмдүн иним бек корбиев бирок өзүнө ылайыксыз ыр жазган эмес да бир күнү эми бек сахнага мындай чыгат эмеспи азыр мен силерге байчечекей деген ырымы аткарып берем амин чабалекей амин чабалекей ушу бек чабалекеевге окшошпу Егер бекті біз чабалекеге айланта тұрған болсок каргадай чабалекей болмок да чоң каргалар важный болып аткан мандай. күч десең бул эмне күч деп атат э мени деп таң каласың да анан дагы бирөөр жазыптыр мынтип эгерде суу болуп жаралсам үйүңдүн түбүнөн акмакмын акмак бир кыз үчүн үйдүн түбүнөн агып туруп аңтарып ийиш керек ал өзімнің досым алтымыш қадыров бір күні радиодан ырдап жатады сөзіне мындай мән берсем мінекей нәзік ырдап жатады да жанымдан өссең жылымайып жарқырайым мен бағыл шайып деп жанымда жылмайып өтіп бара жатса жарқырайым жылмайып өтіп бара жатқанда эле деп жүрегі түсіп қалса нәзік қараймын деп жазбай өзі ырчылардың ішінен дағы мен өзімдін ағам жанышбек қочқоров деген ағамдың ырын қуып алып действительно крышам кетті өзі қырық беште жеңесіне арнап ыр жазып тұр мынандай шараққанат суыны бойласақ су чәшіп жеңе жар жарды бойлап жашымақ ойнап ойынға да кечке тойбасақ деп жазып тұр ғой қырық беште эми жеңесине арнап жазыпты жеңеси дагы бир элүү нур койду көрөбү эми элестетип көргүлө 두 잔씩 자식만 거기다 들으셨다고 아 진짜 진짜 자식만 소금만도 삭발하는 거야 내 들고 놀랬어 baldarı görsün ne değil mi? en baldarı o çiğne dem kısal ketkan kapıları karşıdan neverelim ne deyip de korkumayla çok yapamdalardı ırçılardan içinen sözünü mani veri uğa turgan bolsam asangalıya kemırdarsın açık эле укмуш бар жогун туурама туура баяндаган бирок асанкала екен ырдап атканда аккордеон менен дем алып ырдайт да ушул жери бар мисалы үчүн мындай эмеспи кош жан Askem, Askem Borjawa Terus dalam isnen as masker rutakan dan eh, akhir tokon espa ya. Berguna dan renunta otak nanser. Jam gara tak espa eh, salabai diskelata kol salabata jam gara lartan jam kursi itu legosa celbai itu. просто жаңбырға шылтап қойып игіліс осыдағы үшін әке қарындаштарыма құдай өмір берсін çok рахмат